Sziasztok! Azt hiszem, hogy így. Jaj! Így. High Graphics. Basz meg, hogy már még nem kell elkezdeni faszban. havanosnak tűnnek. Kijutottunk! Yes! Az meg. Kijutottunk, azt egyből beleestünk a lábába. Yes, my. Na akkor. Ó, annak már már van második, meg harmadik része, és most azokat fogjuk megcsinálni abban a videóban. Még nehezebb azt hiszem. Sőt, nem is azt hiszem, hanem nagyon biztos. Tudja, hogy ide fog jönni. igen, ezt így le kell tolni, és ez elvezet minket oda. Aztán ezt így. Yes. Ó, oh, itt van a lávás flakon. Jó, gyerekek, de ez mi? Én nem jó. Jaj! Nagyon snel él. Vulkán! Jaj, varma. Nagyon szarasztól lenni. A lávát, hogyha nincsen egy kibaszott ringem se. Rohadt könnyű szerezni. ott pedig ki fog törni a vulkán. Nem jó lenne visszaesni. Na? Fú. Azt a... Be. Remélem, hiányoztak a titkos pályák nektek. Na, nekem rohadtul. Nem. Huszonhat ringem van. Van cél. Ettől még nem veszítettük el a ringeinket. Fú, nem mehetünk ide? Akkor itt semmit nem lehet csinálni. Jeszcze ugrunk. Semmi. Nem tudom. Ezt nem értem, ezt a szorlalmas gecit. Ugye mi a fasz? Mi a fasz? Nem nézek róla videókat, hanem ha most azon gondolkozol. Meg azt mondod, hogy rohadt ízik. Hát rohadtul nem ízik. Ez kicseszhető le, rohadtul nehéz. Hú, az meg! Hát, de most meg olyan mondom, hogy meg fogok halni. Na, gyerekek, sziasztok!